Si një vullkan mund të shkaktojë kaos në botë. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Vetëm pak kilometra e gjatë, por kur një fatkeqësi natyrore godet ngushticën Malatsa në Malajzi, pasojat janë globale. Çdo vit, rreth nëntëdhjetë mijë anije kalojnë nëpër korsinë e ngushtë detare të ngushticës së Malatsas, e cila lidh Oqeanin Indian me Paqësorin. Ngarkesa e tyre me drithëra, naftë apo çdo mall tjetër përbën rreth dyzet të tregtisë në botë. Mbi këto anije ndodhet një nga rrugët ajrore më të ngarkuara, ndërsa përgjatë shtratit të detit, shtrihet një grup i dendur kabllosh interneti. Së bashku, këta faktorë e bëjnë ngushticën e Malatsas një nga arteriet më vitale të ekonomisë globale. Mirëpo, së fundmi, studiuesit po paralajmërojnë se është vetëm çështje kohe përpara se një fatkeqësi natyrore, tërmet ose vullkan, të godasë rajonin. Kur kjo të ndodhë, duhet të përgatitemi për pasoja globale. Shpërthimi i fundit i një vullkani në këtë zonë ishte ai i Marapit në vitin dy mijë e dhjetë. Periudha e kthimit të tij mendohet të jetë pas shtatëqind e pesëdhjetë vjetësh. Megjithatë, sipas ekspertëve, çdo gjë duhet të jetë në kontroll, pasi kur një vullkan aktivizohet mund të mos përcaktohet kurrë saktë se kur do të ndalë. Nisur nga kjo ngjarje, në vitin dy mijë e tetëmbëdhjetë, studiuesit në Universitetin e Kembrixhit parashikuan disa skenarë të mundshëm. Një shpërthim, sipas tyre, mund të prodhojë re hiri dhe copëza të imta shkëmbi të shpërndara në ajër që përhapen nëpër ngushticën e Malatsas drejt Singaporit dhe Malajzisë. Kjo do të kishte dëme zinxhir, duke nisur nga ndryshimi i temperaturave, bllokimi i fluturimeve dhe lundrimeve. Anijet do të merrnin një rrugë tjetër, por ky ndryshim do të kishte një efekt të drejtpërdrejtë në tregtinë globale. Shpërthimet e mëdha gjithmonë shoqërohen më pas nga lëkundje të forta tërmeti, që përveç dëmeve në ndërtesa dhe infrastrukturë, godet edhe linjën kabllore të internetit. Një tërmet që lëkundi Tajvanin në vitin dy mijë e gjashtë, dëmtoi një kabllo të vetme që lidh Hong Kongun me pjesën tjetër të botës. U deshën dyzet e pesë ditë për të riparuar kabllot e tjera dhe bota të lidhej sërish me Hong Kongun. Megjithatë, mendohet se një ditë do të jetë e mundur të shmangen shpërthimet e vullkaneve duke manipuluar magmën poshtë tyre, por fatkeqësisht jemi ende shumë vite larg nga një mundësi e tillë. Tani për tani, të paktën, ekspertët po përpiqen të punojnë me një teknologji e cila mund të njoftojë përpara për një shpërthim të mundshëm.